da da da da da da da da da da da Mataram as bestas. Haviam de morrer todos! Parece que vou passar o dia inteiro aqui, não é verdade? O melhor é comer qualquer coisa, caralho. Já que não paro. Sabidos? Batatas, um bocado de presunto. Estou a voltar para casa, sabem? Porquê? <laughs> Como não tinha dinheiro para a caminhoneta, não me comprei fora a butos, quer dizer. Algum há de parar, acho eu. Fugi do manicômio. <laughs> Hospital psiquiátrico, que é mais fino. <laughs> Mas aquilo não passa de manicômio. Está cheio de malucas, é o quê? Eu não sou maluca. Por isso é que fugi. <laughs> a mim meteram lá por uma injustiça. <laughs> um problema de amor que tive. Minhas orelhas ao meu namorado. <laughs> Mas filho, para cumprir uma promessa. Não foi por gostar de orelhas, nem por estar como as outras que veem marcianos a voar por ali a toda a hora. <laughs> o que eu não vi naquele lugar, oh, de onde corda e fica xelelé, gritos e merdas a toda a hora. <laughs> E à noite não dá para pregar olho. Metes-te na cama e vêm logo duas ou três a saltar para cima de ti, a gritar que o menino Jesus lhe está a puxar os cabelos ou outra merda qualquer. Se <laughs> eu não fugia dali, acabava. Tudo por culpa daquela besta do Juliano. Eu já lhe tinha dito uma porrada de vezes. Juliano, se eu também com outra, conto as orelhas. Um porradão de vezes, uma promessa, eu estou-lhes a dizer. E a mim ensinaram-me de rapariga que as promessas só posso cumprir. Uhum. Ou é mentira? <laughs> pois, eu apanhei com um e de que maneira? E não pensem que andava a passear pelo meio do campo, ou que estava na missa do meio-dia, outra porra qualquer? Uhum. O quê? Nada! A foder! Eu juro pela minha mãezinha, ó, que caia já aqui morta se estou a mentir! A foder, que nem leões! A fazer amor, que é mais fino. <laughs> a fazer amor. Mas é a foder que estavam os dois aos saltos um em cima do outro, querendo uma montanha russa daquelas da feira. <laughs> eu com as calças puxadas para baixo, com aquele rabo feio virado para o ar. E ela, a vaca, com a saia e com as cuecas puxadas até ao pescoço. E eu, zás, apanho os dois, que nem um daqueles fogos muito modernos que passam agora na televisão. <laughs> e minhas orelhas. <laughs> e pilas, manicômio. Não se ensaiaram nada. <laughs> Apanhei-se em flagrante, empalhados cheios de palha por todos os lados. <laughs> Ao meio-dia, em pleno sol, com o sol a queimar-lhe o rabo que nem do macaco ao Juliano, com a porca da minha prima Ju, que come mais homens com maricas lá da aldeia. É que ao menos podiam ter arranjado outro sítio qualquer, mas não. aliás escâncaras que nem dois cães engatados. É que assim como eu os, podia, assim como eu os vi, qualquer um os podia ver toda a vida a aguentá-lo. Flávia, para o monte! E lá ia a Flávia para o monte como uma tonta. E depois, Flávia, larga o monte! E lá ia a Flávia para cima e para baixo como uma infeliz. Já nos conhecemos há mais de 12 anos. Há mais de 12 anos que falávamos. Eu até já tinha preparado as toalhas e os lençóis e tudo para casarmos. E vai naquela besta aí. Os homens são de uma mãe. Olha, fiz de conta que não tinha visto nada. Fui ter com ele no dia seguinte à casa do tio Tony, que é onde a gente ia tocar. É ele é surdo e meio cego e não dá conta de nada. Portanto, pois, isso. Fui ter com ele no dia seguinte à tarde e bem nele a desapertar as calças de pau feito e tudo. Anda, bem, bem, digo eu. Anda que eu vou te castigar. E eu a disfarçar deixo-o apalpar-me um bocado e depois digo para ir buscar um par de fantas e um bocado de genebra que o tio tem lá no garrafão para aquecer antes. E lá foi ele a apertar o cinto com maus modos e eu aproveitei que ele se tinha ido embora e deitei os comprimidos que a minha mãe tem para dormir por causa dos nervos no copinho dele. <laughs> o frasco inteirinho! e bem ele, como sempre, jeitosa! <laughs> deitamos as fantasias por cima, deitamos a genebra, que é do tio, e ele embora com a mistela e fica assim, ó. <laughs> com as calças ao meio das pernas, como fulminado por um raio. Eu aproveito que ele está a dormir, pego na tesoura do tio que é na poda e corto-lhe as orelhas. <laughs> Eu tinha prometido, não tinha. vi logo todas de uma vez, que aquilo é duro e custa a mastigar. <laughs> Guardei-as e vou-as comendo aos bocados. <laughs>